Hər kəs salamlayıram dostlar. Mən Real İsmailov, Kaliforniya salamlayıram. Bu günkü videoda mən sizə Amerikadakı xərclərimiz haqqında danışacağam. Telefon, işıq, qaz, ev, internet, maşın, sığorta bu kimi xərclərdən danışacağam. Odur ki, çayınızı qabağınıza qoyun. Video biraz uzun ola bilər. Diqqətlə baxmaya davam eləyin. Amma video keçməzdən əvvəl birinci mən Saranı dəvət eləmək istəyirəm. Saradan xahiş elədim ki, New York haqqında xərcləri çəksin. Sara New Yorkda yaşayır və öz YouTube kanalı var. Orada da təhsil haqqında çox maraqlı və informativ videolar paylaşıb. Məsləhətdir ki, onun da kanalına keçib abunə olub baxa bilərsiniz. O da ki, mən öz xərclərimizi danışmazdan danışmazdan əvvəl təklif verirəm ki, Saran videosuna baxaq, ondan sonra keçək bizim xərclərimizə. Sağ ol Royal mənə də imkan verdiyin üçün New Yorkdakı xərclərlə bağlı danışmağa və məni də videona daxil eləməyə qərar verdiyin üçün çox sağ ol. Salam dostlar, mən Sara və bu videoda New Yorkda yaşam xərcləri ilə bağlı danışacağım və bu xərclərə aid olacaq ev kirayəsi, maşınınız varsa maşınızın parking xərcləri, maşınınız yoxdursa kütləvi daşıma vasitələrindən istifadə edirsinizsə, buna nə qədər xərciniz çıxar və ümumiyyətlə kommunallar və s. bunlara aylıq xərclərlə bağlı danışacağam. Beləliklə, mən hal-hazırda Bruklində yaşayıram və Bruklinin hər bir deyə, belə deyək, məhəlləsi fərqli-fərqli qiymətlərdədir. Və mənim yaşadığım məhəllə, belə deyim ki, Bruklində bir park var, Prospect Park. Prospect Parka çox yaxınıq və bizim evdən yermə məsafəsi ilə 10 dəqiqədir Bruklinə və bizim məhəlləmiz çox safe, çox sakit bir məhəllədir və çox xoşuma gəldi məhəllədən. Çünki dediyim kimi safety-sinə görə, sakitliyinə görə və s. Amma bu dediyim qiymətlər yəni sadəcə bu məhəlləyə aiddir. Yəni başqa məhəllələrdə ya daha ucuz, ya da daha baha ola bilər. Çünki New Yorkun daha baha məhəllələri də var, daha kasıb məhəllələri də var. Bizim hal-hazırki yaşadığımız evimiz bir one bedroomdur. One bedroom Azərbaycan standartları ilə desək, iki otaqlı ev olaraq gedir. Yəni bir oturma otağı var, bir yataq otağı var, mətbəx, hamam, tualet və s. bu formada. Bu one bedrooma biz ayda 1614 dollar kirayə veririk. Deməli, Nyu-Yorkda parkinq çox ciddi problemdir. Çünki Nyu-York həddindən artıq çox əhalisi olan bir şəhərdir, çox sıxlığı olan şəhərdir və ona görə siz məcbursunuz ki, yəni özünüzün maşınınız varsa, aylıq bir parkinq spot kirayələyəsiz və biz aylığa ə, aylıq parkinqə 250 dollar veririk. Bizim evimizin yaxınlığında bir parkinq yeri var və biz orada aylıq bir ə, spot rent eləyirik və ayda 250 dollar veririk. Bunu eləməyimizin səbəbi odur ki, siz təbii ki, sor soruşa bilərsiniz ki, küçədə saxla da, yəni boş bir yerdə, boş parkinq yerində, yəni um, sign və s. olmayan bir yerdə saxla. Bəli, bu mümkündür. Bunu təbii ki, eləyə bilərsiniz, amma burada belə bir problem var ki, um, küçədə, yəni icazə olan yer belə olsa, Nyu-Yorkda müəyyən günlərdə, müəyyən saat aralıqlarında siz mütləq maşınınızı çəkməlisiniz. Ya küçədə təmizlik olur, ya da zibildaşıma maşını gəlir, onun üçün oradan getməlidir maşın. Yəni belə şeylər olur və əgər siz vaxtınızda vaxtında maşını oradan tərpətməsəniz, sizə çox ya böyük ə, cəza yaza bilərlər, yəni böyük dediyim, yəni 100-dən, 150-dən, 200-dən yüksək cəzalardan söhbət gedir ya cəza yaza bilərlər, ya da maşınınızı oradan ə, tol eləyə bilərlər, yəni çəkib apara bilərlər. Ona görə də belə şeylər olmasın deyə, belə şeylərlə əlləşməmək üçün ə, biz qərar verdik ki, aylıq bir ə, parkinq yeri tutaq və dediyim kimi 250 dollar da parkinqə veririk. Bundan əlavə kommunallardan danışmaq istəyirəm. Deməli, Nyu-Yorkda kirayəyə İsti su və isitmə daxildir. Yəni evin isitməsi və isti su daxildir. Ona görə də o, o kommunalı heç bir şey ödəmirsiniz. Amma sizin ödədiyiniz elektrik olur, qaz olur və internet istəyirsinizsə internet təbii ki. Bizim aylıq elektrikə təxmini 40-45 dollar pulumuz çıxır. Aylıq həmişə, yəni bil təxmini 40 45 dollar arası gəlir. Um, qaz um, təxmini 15-20 dollar arası gəlir, çünki Evimizdə sadəcə qazı işlətdiyimiz qaz peçidir, başqa heç bir şeylə qaz işlənmir. Bir də təbii ki, internet. İnternetdə ə, e, həm sizin hansı paket götürdüyünüzə görə dəyişir. Yəni siz 200 megabitmi götürür, götürürsüz, 300mü, 100mü, yəni buna görə də dəyişir. Bundan əlavə <clears throat> nəyə görə dəyişir? Hə, bir də New Yorkda, yəni mən təxmin edirəm ki, Amerikanın hər yerində belədir. Operatorlar təzə qoşulanlara fərqli tarif verirlər, amma çoxdankı müştərilərinə fərqli tarif verirlər və siz təzə qoşulan olaraq çox ucu, çox ucuz tariflə qoşula bilərsiniz. Məsəl üçün ilk qoşulanlara belə kampaniyalar ola bilər ki, məsəl üçün 20 dollara aylıq Wi-Fi, amma sonradan təbii ki, illə, il keçdikcə, məsəl üçün müqaviləniz yeniləş, yeniləndikcə o qiymət artıq o necə deyirlər, kom kompaniya qiymətlərindən çıxır və siz normal qiymət ödəməyə başlayırsınız. 40 dollar olur, 45 dollar olur. Dediyim kimi fərqlidir götürdüyünüz ə, plana görə. Təxmini amma 60-65 dollar arası düşünün. Biz ə, 60 65 dollar arası ə, ödəyirik. Yəni bunu bu, bu civarda götürək. Bundan əlavə ə, paltar yuma məsələsi New York evlərinin 80%-ində paltar yuyan maşın yoxdur və siz məcbursunuz ki, ə, ümumi paltar yuma yerlərində, landromatlarda gedib paltarınızı yuyasınız. Biz bu, biz bu barədə şanslıyıq ki, bizim binamızın altında ə, paltar yuma yeri var. Çünki normalda məsəl üçün 2-3 blok yerməli olursunuz sizə ən yaxın landromata qədər, amma bizdə binanın altında olduğuna görə təbii ki, yenə də pulludur, çünki maşınlara qəp yatıb ə, paltarlarınızı yumalısınız. Deməli, bizim ə, binamızda yerləşən paltar yuma yerində 1 yuma 2 dollar 50 sentdir və adətən mən də ayda 2-3 dəfə, 3-4 dəfə, 3-4 dəfə deməyim, 2-3 dəfə landra, yəni paltar yuma yerinə düşürəm və orada təbii ki, qurutma maşınları da var. Qurutma maşınlarına da pul ödəyirsiniz. Orada da səhv eləmirəmsə, bir kvartırda 7 dəqiqə ala bilirsiniz və mən təxmini həmişə paltarlarımı 30-35 dəqiqə qoyuram qurumağa və ə, belə deyim, təxmini olaraq aylıq paltar yumağa da 20-25 dollar deyə düşünün. Bundan əlavə, əgər sizin maşınınız yoxdursa, siz təbii ki, burada kütləvi ə, nəqliyyat vasitələrindən istifadə edəcəksiniz, yəni avtobus və metrolardan. Deməli, New Yorkda ə, e, kütləvi ə, nəqliyyat vasitələrindən istifadə etmək üçün bir kart var və siz o karta ya hər gediş başına gedişlər alıb yükləyə bilərsiniz və ya siz aylıq ala bilərsiniz və bu aylıq aldığınızda limitsiz limitsiz girib çıxa bilərsiniz metroya da, avtobusa da və bu kart avtobusa da geç, keçir, metroya da keçir. Biz normalda maşınımız olmayanda həmişə aylıq limitsiz alırdıq, çünki o daha sərfəlidir. Nəinki hər gediş başı ə, yükləmək. Hər gediş normalda 2.75-dir, 2 dollar 75 sent. Amma siz aylıq limitsiz götürsəz 127 dollar idi səhvi. Çoxdan da metroya <laughs> minmirəm çünki maşınınızı alandan bəri artıq metroya minməyə ehtiyac olmur. Amma axırıncı dəfə yoxlayanda səfərlərimizdə 127 dollar idi. Yəni və siz evdə 2 nəfərsə 127 2 dəfə 254 dollar eləyir. Yəni maşınınız yoxdursa, siz metro və avtobusdan istifadə edirsinizsə, ailəvi ailədə 2 nəfərsə, yəni belə düşünün ki, aylıq təxmini 250 dollar pulunuz çıxacaq ə, sırf transporta və bunların hamısını da təbii ki, toplayanda ə, qiymət maşınlı olanda da, yəni parkinq 250 dollar olaraq düşünün, hardasa təxmini 2000 dollar civarı gəlir. Nyu-Yorkda yaşamaq və maşın olmasa, yəni public transportda olsa, yenə də dediyim kimi o da 2 nəfərlik ailəyə 250 dollar təxmini civarı olduğuna görə orada da elə 2000 dollara gəlir çıxır. Yəni bizim Yəni şəxsən spesifik bizim ailəmizə olan xərclərimiz təxmini bu qədərdir. Yəni biz ayda New Yorkda təxmini 2000 dollarımız çıxır bizim evimizin kirayəsinə, maşınımızın parkinqinə, kommunallara və s. toplam 2000 dollar ə, toplam 2000 dollar ə, civarı xərcimiz çıxır. Ümid edirəm sizə bu informativ oldu. Hər halda təkrar Royal çox sağ ol. Mənə də söz verdiyiniz üçün və videoya daxil eləmək istədiyiniz üçün özünüzdən müğayət olun. Mənim kanalımda sizi gözləyirəm. Hələlik. Çox sağ ol Sara. Saraya da buradan yenidən öz təşəkkürümü bildirirəm videoya qoşulduğu üçün və ətraflı məlumat verdiyi üçün. Az çox New York haqqında da siz ə, e, məlumatları bildiniz. Ə, e, orada dəyişən qiymətlərdən ev ola bilər, maşınla keçilən ə, e, körpülərdəki qiymətlər ola bilər, çünki orada körpülər pulludur və belə ekstra xərclər çıxa bilər. Onun üçün isə sadəcə ə, girib ərazilərə baxıb evlərin qiymətinə maraqlana bilərsiniz. Və keçirəm bizim xərclərimizə, Los Angeles xərclərinə. Deməli, Azərbaycanda kommentlər yazırlar, bəzən oxuyuram, edirəm, çox maraqlı gəlir. Deyir, ha orada deyir nə var, ayda 2000, 2500 dollar rahat deyir qazanmaq olar. Burada biz aya 200 dollar, 200 manat, 400 manat güclə qazanırıq. Deməli bu miflərə mən istəyirəm bir dənə son qoyum. Bu videoya keçməzdən əvvəl bunu deyim, ondan sonra başlayım xərcləri danışmağa. Deməli bu 2000-2500-3000 dollar Amerikada sıradan gəlir sayılır. Başlanğıc gəlir deyərdim ki, budur. Və əgər sən rəsmi iş edəcəksənsə, baxışım sənin o 2500 verirsə, onun 30%-i hər ay vergiyə tutulacaq. Yəni sən oradan 2000 əlində pul qalacaq. Və evlərin qiymətinə baxsan və mənim dediyim xərcləri axırda üst-üstə gəlsən, sən hə, görəcəksən ki, ayda 2000-2500 sənin heç bir yerə bəs eləməyəcək, heç nəyə bəs eləməyəcək. Və məcbursan bir işdə yox, bir neçə işdə işləyəsən, məcbursan yoldaşın da işləsin, ailədə 2 nəfər işləsin, 2 e, dənə, 3 dənə yerdən sənin gəlirin olmalıdır ki, ailəni dolandıra biləsən və uşağı yaxşı məktəbə göndərə biləsən. Yəni bu axırda siz başa düşəcəksiniz. Bəzən də kommentlərdə yazırlar ki, falan ştatda ucuzdur, falan ştata köç e, və ya deyirlər ki, hə sən niyə ə, e, kirayə qalırsan, ev ala bilmirsən, neçə vaxtı oradasan. Demək istəyirəm ki, başqa ştatda köçməyin mənə görə bir mənası yoxdur. Bəzən deyirlər ki, falan ştat ucuzdur, amma əslində ucuz yox, orada aylıq gəlir aşağıdır və aylıq gəlirə görə də ki, orada müəyyən qiymətlər aşağı olur. Məsəl üçün evin qiyməti. Texası misal götürək. Texas ucuz ştatdır, amma mənə görə ucuz ştat deyil. Mənə görə oranın gəliri ilə hətta deyərdim ki, bahalı ştatdır. Niyə? Mən sizə deyim. Orda aşağı minimum gəlir 9 dollardır. Burada minimum aşağı gəlir 14 dollardır saatına. Orada Texasda e, məni bir dəfə Texasa çağırdılar. Aylıq mənə dedilər ki, illik sənə veririk 56 min dollar. Gəl bizdə burada işlə. Mən hesabladım evlərin qiymətin, benzin, rasxod, yemək, hər şeyi. Mən gördüm ki, ayda mənim orada rasxodum 4000 çıxır və e, şirkətin verdiyi pulu hesabladım. Gördüm ki, mən cibimdən hər ay əlavə 700-800 dollar pul xərcləməliyəm. Yəni o qədər də ucuz gəlmədi və məntiqsiz gəldi ki, mən burdakı hazır biznesimi və hazır əlaqələrimi qoyum, gedim Texasa. Bu biraz mənə boş gəldi və ona görə mən bunu eləmədim. Harca 2 dəfə mənə ə, e, eyni şirkətdən təklif gəlib amma. Yəni demək istəyirəm ki, başqa ştat ucuz deyil, sadəcə oranın gəliri və ə, e, evlərin qiyməti aşağıdır. Əgər sən Kaliforniyaya gəlsənsə, burada sən elə hesablanır ki, minimum saat var, 14 dollar pul qazanacaqsan. Və bəzən olur ki, bu pul səni çatmaya da bilər, məcbur olsan ikinci iş dəyişdirsən və ya məcbur olsan yoldaşın bir iş tapır, işləyirsiniz və aylıq xərclərinizi bağlayırsınız. Yəni proses budur uşaqlar. Sizi kimsə deyirsə, falan ştata gəl, burada ucuzdur. O ucuz deyil. Sadəcə orada aylıq e, saatinə olan pul aşağıdır və o saatinə olan pul da həmin ştat həmin e, pula görə uyğunlaşır və xərclər ona görədir. Amma baxanda e, yemək eynidir, benzin orada 1 dollar, 2 dollar fərq eləyir. O belə də böyük fərq deyil. O yəni həyat dəyişmir o tutaq ki, burada mən benzinə 200 dollar verirəmsə, orada 100 dollar verdim. Yəni 100 dollar qabağa düşəcəm. Yəni bu böyük bir fərq, yəni belə bir şey döyür adam üçün yaşayış tərzinə görə. Və hər ştatın yaxşı yerində, yaxşı məktəb ərazisində evlər bahadır. Hə bu yəni 2 vur 2 2 vur 2 kimi bir şeydir. Yaxşı ştat, ucuz ştat deyirsiniz, Texas. Texasın yaxşı ərazisində evlər bahadır. Həyət evləri bahadır. Yəni oranın şeyinə görə, qiymətlərinə görə. Məsəl üçün deyirəm 1700 dollara 2 otaqdsa, yaxşı məktəbin ərazisində o ev 2000 dollar olacaq ya 2200 dollar olacaq. Hətta e, ki 9 dollardan hesablasan sən ayda nə qədər eləyəcək o? Də hesablaya da çox çətin deyil ki. 8 saat işləyirsən həftədə 5 dəfə 40 saat həftədə işləyirsən, bu 40 saatı vururuq e, minimum orada gəlir haqqı, əmək haqqı 9 dollardır. Sən də immiqrant olduğu üçün təbii ki, sən gedib belə bir iş tapacaqsan, saatı 9 dollar olan iş tapacaqsan və həftəyə 360 e, e, dollar pul qazanacaqsan. Bunu da vururuq 4-ə 1500 dollar pul qazanacaqsan. Ya. Bu minimum. Amma evin qiyməti orada minimum 1500 olacaq. Yəni bunun niyə ucuz deyiblər, ora köçürlər, mən sözünüzü heç başa düşmürəm. Amma mən minimumla hesabladım. Maksimum nə qazancın səncə və xeyirdir də. Yəni belə. Bu cür hesablamaq lazımdır uşaqlar qiymətləri. Məsələn, Kaliforniyada hesablayırsan, e, məsələn, illik, aylıq ə, e, saatına minimum 14 dollardır. 14 vur 8, günə 100 112 dollar pul qazana bilərsən. 8 saat işləsən, əgər normal işlə saatına 14 dollar olsa və bunu da vururuq. Ə, e, tutaq ki, hər gün işləmirsən, həftədə 5 dəfə işləyirsən, 112 həftə 5 dəfə işləyirsən, 560 dollar, bunu da vururuq 4-ə 2240 dollar. 14 saatına 14 dollardan eləsin. Yəni bu çox sadə riyazi hesablamadır. Evlərə girib baxacaqsan ki, bir otağın qiyməti 2000 dollar tapa bilərsən. Bir otaq, yəni iki otağın qiyməti 2000 dollar, 2200, 2500 dollar tapa bilərsən. Yəni başa düşmək olur ki, yəni bu pul Amerikada, Los Kaliforniyada e, elə də çox pul deyil. Yəni, sən bunun üstündə qazanmalısan. 2 qatını, 3 qatını qazanmalısan ki, burada ə, e, normal yaşayasan. Dediyim kimi bu sizi qorxudacaq, bu sizi çəkindirəcək bəzi şeylərdən, amma e, yəni əgər e, bilirsən ki, sənin əlvin işinin qiyməti Amerikada var, maraqlanmısansa, təbii ki, gəlib cəhd edib green cardla öz işini, şirkətini qura bilərsən. Bir yəndə onu istədiyim burada kim üçünsə işləmək heç də sərf eləyən bir şey olmur. Mən 3 il zaurla işləmişəm dostumla, amma 3 e, il ərzində mən 2 dəfə işdən çıxmışam sərf eləmədiyinə görə. Axırıncıda çıxdım da işə geri qayıtmadım və freelancer olaraq öz işimdə ayrıca getdim. Ondan sonra mən başa düşdüm ki, Amerikada yaşamaq maraqlıdır. Özüm üçün, özüm üçün işlədi, işləyəndən sonra mənim üçün bura elə bil ki, ikinci dəfə mən elə bil ki, yenidən mən bura gəlmiş kimi oldum yəni çox səmimi deyirəm bunu. Zaurunla da danışdım buna dedim, dedim həcmə özümü bu işdə görmürəm. Mən bu işdə artıq işləyə bilmirəm. Bu iş mənim bütün kreativliyimi alır və mən robot kimi işə gedib gəlirəm. Maraqlı bir şey qalmadı burada mənim üçün. Mən öz işimi dayıca getmək istəyirəm. Onu da o şirkətlərlə danışmışdım, eləmişdim. Dedim ki, o haqqda video mən çəkmişəm. Yuxarıda linkini qoyacam, girib o videoya baxa bilərsiniz ki, mən burada necə oldu ki, işləri tapdım və Bakıdakı işimi bura davam elətdirdim. Və keçid alayıq qiymətlərə. Deməli, mən burada özüm üçün qeydlər aparmışam. Keçmə birinci başlamaq istədim maşından. Məndə 2 maşın var. Biri leasingdir, biri finance-dir. Deməli, SUV Volkswagen Atlas-a mən verirəm 398 dollar, Toyota Camry-yə verirəm 368 dollar. Bu maşın 2 2 maşının sığortasını verirəm 265 dollar. Full coverage. Yəni dəydi dəydilər beləsinə. 265 dollar 2 maşına verirəm. İnternet qiymətləri haqqında danışmaq istəyirəm, amma onu sizə ekranda göstərəcəm. Orada çünki tariflər dəyişir, qiymətlər dəyişir. Ə, telefon qiymətlərini həmçinin mən sizə ekranda göstərəcəm. Orada, orada da qiymətlər, tariflər dəyişir. Ondan sonra o, onları mən axırda göstərəcəm. Kommunal xərclərə keçək. Deməli, kommunal xərclər elədir ki, suyu və zibilin pulun eviyyəsi verir. Amma işığınla, işığınla qazın pulunu biz veririk. Deməli, qaza biz veririk. Qazın da pulu, işığın da pulu burada 2 aydan bir gəlir. Qazın pulu isə hər ay gəlir. Bilmirəm, Amerika, Kaliforniyada belədir, başqa ştatlarda bilmirəm necədir. Deməli, işıq 2 aydan bir gəldiyi üçün biraz məbləğ yuxarı görsənə bilər sizə, amma onu e, hər aya bölünsüz. Bu ay bizə gəlib 293 dollar. <laughs> biraz çox gəlib bilirəm. Məsələn, keçən ay gəlib 158 dollar. O birisi 2 ayın pulu gəlib 246 dollar. Yəni ki, təqribi bu cür qiymətlər çıxır. Qaz da ki 50, 40, 40, belə 60, 55 və bu cür qiymətlər çıxır. İndi isə keçək ə, internetin və telefonun qiymətlərinə. Hə, deməli dostlar, ə, burada mən birinci internetin qiymətlərindən başlamaq istəyirəm. Deməli gördüyünüz kimi bu Spectrum şirkətidir. Amerikanın ən tanınmış şirkətlərindən biridir. Onu da deyə bilərəm ki, o qədər də güclü servislər yoxdur. Mən bu bu ay e, bu interneti dəyişəcəm. Baxmayaraq ki, 3 ildir bundan istifadə edirəm. Deməli, qiymətlər bunlardır. 200 megabit 600, 800, 940 megabit sürətdir. Upload burada çox zəifdir. 10 e, megabit uploaddır, 35 megabit upload burdadır. İkinci paketdə də, üçüncü paketdə də 35 megabit uploaddır. Qiymətləri də ki, budur. Burada nə yazılıb? Ayda 49 dollar 99 sent 12 ay kontraktla. 12 ay kontrakt tarandan sonra görsəl ki, növbəti 12 ay 64 dollar 99 sent verəcəksən. Yəni 1 il 50 dollar, ikinci il 65 dollar verəcəksən, üçüncü il 80 dollar. Yəni mən o 3-cü ildə bu paketi işlədirəm və 80 dollar indi hal-hazırda internetə pul verirəm. Və bu birisi paketdəki budur. 35 dollar 35 megabit uploaddur və qiyməti birinci birinci 24 ay, yəni 2 il 94 dollar 99 sentdir, yəni 95 dollar və əlavə 3-cü il 114 dollar 99 sent, yəni 115 dollar verəcəksən. Bu da ki biznes ən yuxarı paketdir. Sadəcə 12 ay kontraktla 249 dollar 99 sentdir. Bunlara modem daxildir. Hər ayda modem üçün 10 dollar pul verəcəksən. Telefon paketləri burdadır. Deməli 30, 40, 57. Bu nədir? Bu əgər sən 3 ə, e, deməli xətt alsan, bu qiymətlər olacaq. Əgər tutaq ki, bir xətt almaq istəsən, essential plana giririk. Burada artıq özü girib baxa bilərsiniz. Essential plan 60 dollardır. Bir xətt, bir aylıq, bir telefon. Magenta 70 dollardır, Magenta Max 85 dollardır. Və bunlarda nə ilə fərqlənir? İnternet limiti ilə və hotspot limiti ilə və internetin görüntüsü ilə fərqlənir. Və biraz keçək evlərin qiymətlərindən danışım. Evlərin qiymətləri təbii ki, fərqli ola bilər. Baha da ola bilər, ucuz da ola bilər. Getdiyin ərazi, tutduğun evin otağından asılı olaraq bu dəyişir. Əgər ailəlisənsə, 2 otaq, ə, e, yəni one bedroom 2 otaqdır burada. 2 nəfərsə ailədə belə tutmalısan ya da studiyada tuta bilərsən, başın bir otaqda tuta bilərsən. Amma studiya ilə 2 e, otağın pulu, one bedroomun qiyməti hələ çox fərqlənmir. Ona görə məsləhətdir ki, ə, e, one bedroom, yəni 2 otaq tutasınız, bir spalni, bir qonaq otağı. Əgər ailədə 3 nəfər varsa, sən yenə də o evlər 2 otaq, one bedroomda qala bilərsən. Yox, əgər ailədə 4 nəfərsizsə, onda Kaliforniya qanunlarına görə sən 2 e, bedroom, yəni 3 otaq tutmalısan. Əgər sən getsin ev tutmağa və desin ki, biz ailədə 4 nəfərik, bir otaq tutmaq istəyirəm, one bedroom tutmaq istəyirəm, o sənə verməyəcək o evi. Dedəcək ki, yox, qanunlara görə siz 2 e, bedroom, yəni ki 3 otaq ev tutmalısınız. Təbii ki, onda da qiymət avtomatik olaraq dəyişir. Misal üçün mən sizə deyim, 5 il bundan əvvəl mən Amerikaya köçəndə ə, e, ilk tutduğum evə verirdim 1650 dollar. Və 1 ildən sonra o evin qiyməti qalxdı 1850 dollar oldu. Mən o evdən çıxdım. Çıxdım, gəldim, başqa bir ev tutdum. E, one bedroom yenə də tutdum. Onda Məryəm hələ yox idi, Mələk mən, Aytən və o evə verdim mən 2400 dollar. Onda mən downtownda yaşayırdım. Və orada elə də yaxşı məktəb ərazisi olmadığına görə 1 il kontrakt qurtardı və Məryəm anadan oldu, məcbur oldum mən 2 e, bedroom, 3 otağa keçdim. Və həmin 3 e, otağa keçəndə mən artıq ona verdim e, birinci ili 2750 e, dollar. 2750 dollar verirdim və 800 e, dollar depozit verdim ora. Bildiyimiz kimi burada evlər e, götürəndə depozitlə verirsən və evlər boş olur. Evlər haqqında video var, aşağıda linkini qoyacağam, girib baxa bilərsiniz. Səhv eləmirsə 4 dənə ya 5 dənə videodur. Dalbadal baxsız ümumi olaraq anlayışda sizdə olacaq ki, buradakı evlərin prosesi necə gedir hansı sənədlər lazımdır. Və bir ildən sonra kontrakt bitir və sən ay baya qalırsan və ay baya qalanda artıq 5-10 e, faiz evin qiymətini artırırlar. Biz də başladıq 2900 dollar pul verməyə. Və ondan sonra o evdə artıq yaşamaq o qədər maraqlı olmurdu işlərimiz böyüyürdü, uşaqlar evdə oynamaq istəyirdi, bizə yer çatmırdı və məcbur olduq həyət evinə köçdük və çox da yaxşı elədik köçdük və hal-hazırda bu evə köçmüşük. Bu evin də videosunun linkini aşağıda qoyacağam və yuxarıda çıxa bilər. Girib bu video bu evin də ə, görünüşünə baxa bilərsiniz. Əgər kanala yeni gəlmisinizsə və bilmirsinizsə bu adam kimdir danışır burada, girib həmin o videolara baxa bilərsiniz və həm də köhnə videolara baxa bilərsiniz. Ümumi olaraq təsəvvürünüz yarana bilər ki, buradakı şərait necədir. Deməli, bu evə indi biz veririk 3000 dollar. Və ona demək istəyirəm ki, keçən il qaldığımız evin depozitinin qaldırdılar 2000 dollara. Yəni əgər sən bu gün getsin həmin binada ev tutmaq istəsən, 800 yo 2000 dollar depozit verməlisən. Belə endirimli bir kampaniya var idi və o kampaniya <laughs> bitəndən sonra şirkət qiymətləri qaldırıb. Və belə şeylərlə çox rastlaşa bilərsiniz. Bu da təbii ki, evi götürəndə sərf eləmir. Niyə? Çünki sən evdən çıxanda istər-istəməz o pulun bir qismini kəsirlər, tam sənə qaytarmırlar. Bizdə 800 dollardan qaytardılar səfərəmsə 600 600 ya 500 dollar. Bu belə bir civarda pulu qaytardılar. Qalan pulu təmizliyə çıxdılar, evin divarlarını rənglənməyə falan bu belə çıxırlar. Evi necə almısansa, boşaldıb elə təhvil verməlisən. Əgər artıq nəsə evdə saxlasın köçəndə, təbii ki, onun da pulunu səndən çıxacaqlar. Hə, bu evə köçəndə bizdən 1 ayın depozitini istədilər, 3000 dollar. Onu verdik və 3000 dollardakı həmin ayın pulunu verdik və köçdük evə. Kontrakt 12 aylıq bağlandı və gələn ayda bizim kontraktımız qurtarır. Artıq 1 ildir ki, burdayıq hə, və yəqin ki, VIA-lə çalışacağım, danışım ki, qiyməti artırmasın və mən burada qalım, çünki burdan çox xoşum gəlir. Həm də məktəb ərazisi yaxşı olduğu üçün e, mənə bura çox sərf eləyir. E, evin qiymətləri də ki, məktəb ərazisinə görə dəyişir. Mən e, sizə indi onu da göstərəcəyəm. Qiymətlər necə dəyişir və evləri götürəndə sən burada necə evləri seçməlisən və necə bilməlisən ki, bu yaxşı ərazidir yoxsa pis ərazidir burada kriminal çox olur yoxsa az olur. Onları da mən qısa olaraq sizə başa salacağam və bu məncə yeni gələnlər üçün çox faydalı ola bilər. Belə bir sayt var, Zillow-da. Bu Amerikada çox populyar saytlardan biridir. Mən adətən evlərə baxanda bura ilə baxıram. E, zip kod ərazini yazırsan və başlayırsan evlərə baxmaya. Məsəl üçün mən Los Angeles yazıram. Los Angeles. Kaliforniya. Rent eləmək istəyirəm. Və bu Los Angeles-in ərazisidir gördüyünüz kimi. Bu ərazini görsədirsə və burada əgər yaxşı ərazi istəyirsənsə məktəblərə görə həmin ərazini tapa bilərsən. Məsəl üçün uşaq elementary, middle school, high school. Elementary burada 5-6-cı sinifə kimidir. Middle school da 5-dən səhv eləmirsə 9-a kimi 9-dan yuxarı high school sayılır və var private, public və charter schoollar. Private schoollar bildiyimiz kimi private bağlı schoollar olur, yəni ki, dini məktəb ola bilər, pullu ola bilər, pulsuz ola bilər, bilmirəm. Burada private schoolların çox növləri var. O ümumiyyətlə bizə aid olmayan bir şeydir, ona görə onu çıxırıq public schoollar olar və charter schoollar olur. Bizim indiki məktəb charterdir. O nə deməkdir? O demək ki, həm dövlət, hə yarısını dövlət, yarısını da yəni biz kimi vergi verən adamlar. Deməli, sıralama burada belədir. 1 nömrədən 10 nömrəyə kimi yaxşı məktəblər sayılır. 8, 9, 10 yaxşı məktəblər sayılır. Mən götürürəm 8 plus, yəni 8-in üstündə olan məktəblər və burada həmin məktəblər ərazisi görsənir. Və baxdıqda həmin məktəb ərazisindəki evlərin də qiyməti təbii olaraq yuxarı olur. Və burada qiymətlərə keçsən, ə, burada evlərin tutaq ki, cürbəcür qiymətləri var. İndi mən ona baxmıram. Tutaq ki, 2 otaq, 2 plastdır və bu da bir seçirik. Burada house, townhouse, kondo, apartment, kondo, townhouse seçirsən. Bizim ev townhouse gedir townhouse gedir. House-da biraz baha olur. E, apartmentlardakı bildiyimiz kimi belə ucuzu da var, bahası da var. Misal üçün bu əraziyə baxaq. Burada məktəbə baxıram. OK, məktəb 9 nömrədir. E, burada evlər 9 dənə boş ev var. Girirəm, baxıram. OK, bina budur. 2 e, otağın qiyməti 4700 dollardan 6700 dollardır bir otağın qiyməti 3400 dollarla 3800 dollar arasıdır. Bu Westwood ərazisidir. Tutaq ki, baxaq ə, e, biraz içərilərə. Melrose School var. Elementarydir. 6-cı sinifə kimi uşaq burada oxuya bilər. Onun ətrafındakı ərazilərə baxaq. Ə, e, evlərə baxaq. Bu məktəbdir. Onun ərazisində bir dənə ev var. 20 min. <laughs> o belə bir dənə həyət evidir. Aylığı 20 mindir belə möhtəşəm evdir. <laughs> Və bir dənə də belə bir şey var. Tutaq ki, məktəbi seçdin, baxdın, adresini götürüb gedib həmin ərazidə gəzib, orada da evlər tapa bilərsən. Bəzən olur ki, saytda olmur, amma həmin ərazidə həmin evlər olur. Üzərində yazılır ki, bir otaq boşdur, iki otaq boşdur. Nömrəni götürürsən, zəng eləyirsən, yaxınlaşsan ofisə və sənə evi göstərirlər. Məsəl üçün burada e, 2850 dollara 2 otaq 1200 square feet. Hardasa 100 e, kvadrat evdir. 1300-ə e, də var. Və şəkillərə baxırıq, görürük ki, bu necə ərazisi olan yerdir, otaqlar aşağıda townhouse gedir bu da. Ya bu kondo gedir. Desən bu kondo gedir. Belə backyard-ı da var, çox qəşəndir. Okay, evi bəyəndin. Burada ə, e, məktəblərə baxırsan, ərazisinə baxırsan və ondan sonra ə, e, indi burada mən girməmişəm, login eləyib girirsən və həmin adamla əlaqə saxlayırsan, vaxt götürürsən, o adam sənə zəng edir, gedib evə baxırsan. Gördün əlaqə saxlamırlar sənə, ərazinin zip kodunu və adresini götür, get həmin ərazidə həmin evi tap və ofisə gir, nə ki mən bu evi maraqlanıram, bu evə baxmaq istəyirəm. Bu da bizim ev məsələlərimiz. Yəqin ki, hər kəsə aydın olur. Kimisə nəsə sualı varsa, kommentlərdə yaza bilər. Məktəblər haqqında bir də onu demək istəyirəm ki, məktəblər bizdə pulsuzdur. Yəni dövlət məktəbləri pulsuzdur, amma pullu olan məktəblər də var. Onların da ki, nə bilim, aylığı 10 min, 15 min, illiyi 10 min, 15 min, 25 min, 20 min. Yəni bu bu qiymətlərdə dəyişir. Mələ indi charter skula gedir, məktəbə gedir. O da ki, yarısını dövlət verir, yarısını vergi ödəyiciləri verir həmin məktəbin pulun. Yəni ki, bizdən çıxır o pullar və bəzən də donation istəyirlər və ya müəllimə üçün pul yığırlar və ya məktəbdə nəsə bir bir nəsə bir tədbir olur, e-mail gəlir ki, okey, siyahıda misal üçün deyirəm, bunlar alınmalıdır. Sən hansını ala bilərsənsə al, göndər. Məsələn, alırıq biz də, məsələn, məktəbə gedəndə həmin tədbiri aparıb veririk. Məsəl üçün dünənləri e, mail gəldi ki, bu həftə müəllimə üçün e, pul yığırıq. Nəsə e, gift kart verəcəklər, mənə hədiyyə alıb verəcəklər, nəsə pul verəcəklər, bilmirəm. Nəsə verəcəklər müəlliməyə. Və orada yazmışdı 10-20 dollar e, donation eləyin və təbii ki, verməlisən, verməmək olmaz. Bir dənə misal çəkim, tutaq ki, Paint Night, rəs rəsm gecəsi. Dediyim Paint Night olur və Paint Night-da belə uşaqlar şəkil çəkdirirlər. Mənim görsənir burada yoxsa yox. Bunu mələk çəkib, <laughs> mənə çox da maraqlı və yaxşı alınıb. Məsəl üçün və bu bu Paint Night-da bunu alırlar, rəngləri alırlar. Məktəbin rəsm müəllimin həmin dərsə qoşulub. Bu hələ onlayn olmuşdu. Qoşulur və uşaqlar hamı bir yerdə rəsm çəkirlər. Çox maraqlı oldu və Mələk də bu saat bunu öz otağından vurur asır. Və bu xərcləri qarşılamaq üçün bildiyim, dediyim kimi təzə gələnlərə çox çətin olur və mənim özümə də həddindən artıq çox çətin olurdu. İndini indisində də deyim ki, e, iş az olanda çətin olur, elə vaxt olur ay-aya. Ay, ay, ay-ba-ay elə bil ki, ev pulun verib xərcləri bağlaya bilirsən. Bu da olur, məcbur olursan. Bəzən olur ki, kredit kartlarından, kredit kartlarından da istifadə edirik. Yalan yoxdur burada. E, ona görə çalışmaq lazımdır. Sən gəldin, yoldaşın üçün də bir iş tapasan, ya onlayn olsun, ya belə olsun, nəsə bir iş olsun ki, e, 200 bu pulu verəsiz. E, Səmimi deyirəm, yoldaşım mənə kömək eləməsə, bu xərclərin altından çıxmaq biraz mənim üçün çətin olacaq. Onun da öz biznesi var. Ona prosta girmək istəmirəm. Nə biznesdir, nədir? Onlayn biznesdir. Biz də onu deyə bilərəm sizə. Və mən də ona təbii olaraq kömək edirik. İkimiz olaraq ikimiz o işi görürük. Amma əsas işim olaraq mənim videoqrafdır. Şirkətlər üçün burada reklamlar çəkirəm. O işlərlə məşğul oluram. Bəzən olur iş olur, bəzən olur olmur. Amma şükür Allaha 2 ildir mən işdən çıxmışam. Tam freelancer olaraq çalışıram. Xərclərin öhdəsindən ikimiz gələ bilirik. Onu sizə deyə bilərəm. Amma yeni gələndə təbii ki, bu üstün çox çətin idi. Aldığım maaş evə və yeməyə gedirdi və heç bir halda artıq heç nə etmək olmurdu. Çölə də çıxanda gedib boş-boşuna gəzib bir dənə kofe alıb elə evə qayıdırdıq. Yəni belə vaxtlarımız da çox olub bizim. Deməli, yemək xərcləri haqqında danışmaq istəyirəm. Yeməyin xərcləri hardasa bizdə çıxır 1000 800 e, min dollar arası. Bu haqda video var, e, səhifədə girib o videolarda baxa bilərsiniz. Bərbərlər haqqında demək istəyirəm. Mən bərbərlər haqqında 1-2 video çəkmişəm. Mən əvvəllər verirdim bərbərə e, təzə gələndə 30 dollar vermişəm, sonra 50 dollar verdim. Sonra bir dənə bərbər tapdım. İndi 25 dollar ona pul verirəm. Bərbərlər budur. Qadın salonları burada dəhşət bahadır. Saç kəsimi, saçın qısa uzun olmağından asılı olaraq dəyişir. 150-200 dollar, 300 dollar Yəni bu, bu cürə normal salonlarda qiymətlər dəyişir. Qiymətlər çox yuxarıdır burada, onu sizə deyə bilərəm. Amma daha, daha dərinliyi bilmirəm, çünki Aytəndən soruşdum. Mənə dedi ki, bahadır. Saç kəsimi 150-200, 300 dollar saçın uzunluğuna görə dəyişə bilər. Əgər burada yaşayan qadınlar varsa, onlar da kommentlərdə yazıb onu bizlə bölüşə bilər. Bu günlər nəsə komment kommentlərdə yazın çox işlətdim. Yəqin biraz baş ağrı oldu. Amma bu sizə faydalı olacaq. Odur ki, kommentləri oxusuz. Məncə daha yaxşı olar. İnanıram ki, xaricdə burada yaşayan, Amerikada yaşayan azərbaycanlılar ə, e, öz fikirlərini bildirəcəklər bu videoda. Deməli, ə, e, sığorta haqqında danışmaq istəyirəm. Sığortalar burada fərqli ola bilər mənim sığortam burada yoxdur, bircə sığortam var, o da emergency sığortasıdır. Uşaqlarda da full sığortadır, ona dövlət qarşılayır. Aytəndə məndə sadəcə emergency sığortadır. O da nədir? Əgər təcili yardıma işin düşərsə, gedirsən orada təcili yardımdan keçib və ə, e, həkimin yanına getsən, onda da heç bir pul ödəmirsən. Yox, əgər hansısa bir həkimə getmək istəsən, Məsəl üçün mən diş həkiminə gedirəm və ya dəri həkiminə getmişəm 1-2 dəfə, ona öz cibimdən qarşılayıram və öz cibimdən verirəm onu. Hələ ki sığortaya ehtiyac bilmirəm deyənə, ona görə sığortaya baş vurmamışam. Yəqin ki, hiss eləsəm nəsə özümdə bir problem var, ya nəsə özümdə bir dəyişiklik hiss edirəm bədənimdə, təbii ki, gəlib sığortaya baş vuracağam. Bir dəfə maraqlandım ailə sığortası üçün hər ay 300 ə, 40 neçə dollar idi səhvləmirsə, adam başına pul istədi. E, Mənim və yoldaşım Aytənə ikimizə 600 dollar. O da ki necə işləyir? E, sən sığortanı ödəyirsən, orada müəyyən paket alırsan və yenə də həkimə gedəndə müəyyən bir faizini ödəyirsən. Tutaq ki, 60-ın 40-ı ola bilər, 80-ın hə, hə, 20-yi ola bilər, 50-nin 50-yi ola bilər. Yəni ki, 60 faizini sən ödəyirsən, 40 faizini o. 80 faizini onlar ödəyir, 20 faizini sən. Yəni ki, beləncə olur və hər ştatda sığorta dəyişir, qiymətlər dəyişir. Ona görə mən heç bu sığorta mövzusuna girmək istəmirəm və bilmirəm deyənə çox dərinə girmirəm. Çünki hər ştatda başqadır. Əgər kimsə sığorta e, pul verirsə, bilirsə, kommentlərdə e, yaza bilər. Təbii ki, bu da biz üçün faydalı olar, həm də mənim özüm üçün faydalı ola bilərəm ki, e, həm Kaliforniya, həm başqa ştatlarda sığorta şərtləri nədir və hansı sığorta daha yaxşıdır. Okay dostlar, gördüyünüz kimi bu da bizim Amerika xərcləri. Demək istəyirəm ki, bu xərclər Los Ancelesə aiddir. San Fransiskoda da hardasa qiymətlər belə ola bilər. Ondan sonra San Diego'da da hardasa belədir. Ən çox e, bizimkilərin yaşadığı əraziləri deyirəm mən sizə. Başqa ştatlardan xəbərim yoxdur. Əgər başqa ştatlarda yaşayanlar varsa, aşağılarda kommentlərdə yaza bilər. Amma xahiş edirəm yazanda deyin ki, mən e, bir evdə qalıram, mən evi bölüşürəm kimlənsə, mən 3 nəfər qalıram, mən 5 nəfər qalıram. Çünki bəzən olur ki, e, başqa şəhərlərdən yazanlar e, birbaşa deyir ki, mən ayda 1000 dollar xərcləyirəm, mən ayda evə 500 dollar pul verirəm və təbii ki, cəmaatı çaşdırırlar onlar. Təqdim eləyəndə əməlli başlı yazın ki, e, mən tək yaşayıram, evi dostumla bölürəm, evimizin qiyməti tutaq ki, 2000 dollardır, mən onun 500 dollarını verirəm ya 1000 dollarım verirəm. Ya bu cürə izah eləyib yazın. Ona, ona görə ə, e, sizdən dönə-dönə xahiş edirəm ki, yazanda ətraflı yazın ki, ə, e, Azərbaycandakılar oturub elə bilməsinlər ki, burada təkcə real danışanda qiymətləri şişirdir, başqa yerlərdə ucuzdur. Belə bir ə, e, görüntü olmasın. Belə dostlar, sağollaşıram sizlə. Kanala abunə olub, ə, bildiriş düyməsini basmağı unutmayın ki, növbəti videolardan xəbəriniz olsun. Əgər hansısa bir başqa mövzuda video gəlməsini istəyirsinizsə, onu da şərhlərdə yazıb bildirə bilərsiniz. Sizinlə mən idim Royal İsmailov, Kaliforniyanın Los Angeles şəhərindən. Hələlik dostlar, sağ olun, sağlıqla qalın.